Yanu Vibet Benlong, o leader of opposition. Saya comments. Ko boleh si bu nevi subscribers baru kita jusu tu pun pergi ke video sekini ke channel Storyteller lah, London. Shuaban poi ke election baru baru kia kuat bentip. Manu ban wan ke bor sensha. Lani manu ban chief minister. Hadin balanyu bur. Ya ke sorkar la thau. Dagi kartu ke ni teli parti, ke bala penlong ia ke jing klangbor ke basa pusangut. Haba ia ke sorkar la tau, kadang don sakawipat pat ke syuki ke bateli. Bat kata ke dey, manu ban tau ia ke liang persyak. Bat manu ban syong, haka syuki ke bahedu, jong ke liang persyak. Lani the leader of opposition. Ya ke sorkar telah dep tau. Henry kalian persya kampat syam lalak bantau. Bun sin hakan nuku nuku house. Lada kadai hak parlimen. Lani assembly. Kajudan karuling bat ka opposition. Hagan ni ka sarkar kidan saupusan ngut ha karuling. Bat lightly ki parti ki ba syabar ka sarkar. Kita gede ka VPP saw Congress san TMC Sun. Banyo Iyakashuki, the leader of opposition, Haka House Jongkan Riupo. Lakum nukum nuru kadon kam kumba shipungut. Bantau Iyakal yang persyak sorka. Henry nakini ki lightly ki parti ki badan syabar ke sorka. Om dan kaweru kabadap karam. Hatu kini ki lightly ki parti ki badan syabar ke sorka.